Thank you. ከቻየሽውና የጎጃም ስሜ ምናልባት ሊው እባላለሁ። በባሶ ሊበን ወረዳ ግብርና ልማት ጽሕፈት ቤት የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። በልምጭም ቀበሌ አርሶ አደራችን ስንዴን በፓኬጁ የመጠቀም ልምድ ወይም ችግር ስላለበት ይህን ችግር ለመፍታት በዳብዝም ጎጥ በሞዴል አቶ አደራችን ዘላለም ጌቴ ጋር ልምድ ለመቅሰም እየሄድኩ ነው። ተከታተሉ። አቶ ዘላለም አቶ ዘላለም አቤት ሰላም ሰላም ነው። ሰላም ነው። ሰላም ነው። እሺ አቶ ዘላለም ዛሬ ስንዴ ልዘር ነው። ስንዴ በግብዓት አጠቃቀም በኤንፒኤስ እና በዩሪያ ልዘራ ነው እና እንዴት እንደምጠቀም አጠቃቀምን ልምድ ለመውሰድ ነው የመጣ ነው። ፍቃድ እኔ ከዚህ ቀደም ስዘራ ይኖርኩት አሁንም ልምድ በፍቃደኝነት ለማስተማር። እሺ አቶ ዘላለም በቃ ፍቃደኛ ከሆንክ ከዚህ ቀደም ልምዱ አለህ አሁን ለማሳየት ፍቃደኛ ከሆንክ እስኪ አሁን ያዘጋጃቸው ግብአቶች ምን ምን ናቸው? ያዘጋጇቸው ዝግጅትማ ያው ዩሪያን DAP ን አዘጋጅቻለሁ። ተጨማሪ ደግሞ በጋ ከበቢር ኮምፖስት የሰበሰብኳቸው ተፈጥሮ ማዳበሪያዎች አሉ፣ መዝሪዎች ሳህን አሉ። እንደገና ያው ቤተሰቦችን አስወጥቼ አሁን ያው ተሰልፈው ነው ያሉ በመስመር ለመዝራት። እሺ ያው እንደተዘጋጀህ ነግረኛል። አቶ ዘላለም NPS፣ ዩሪያ፣ ምርጥ ዘርና በበጋ ስታዘጋጀ የነበረውን vermi compost እንዳዘጋጀህ እሱን እሱን እና እንዳመጣው እዚህ ነግረህናል። እስኪ አሁን ያዘጋጀውን አዘጋጀው የምትለውን ቁሳቁስ እስኪ ያው ጋሽን ምናልባት ይኸው ካልክማ ይኸው ሳን ስር ነው ጥለው ያስቀምጨው። ቤተሰቦችም ተዘጋጅተው ዛሬ ነው ያሉ። እነድና አንድ ጊዜ ይኸው በሬዎች ላቁምና። በለ ጥሩ ነው አቶ ዘላለም በቃ እንየውሽ። ያው ጋሽ ምናልባት ግን እየተዘጋጀ ነው ዝግጅት ላይ ያለን እንዴ? አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። እየተዘጋጃችሁ ነው? ሰላም አደራችሁ። ሰላም ናችሁ? እንደምን ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አሪፍ ነው። ደህና ናችሁ? ደህና ነን። ደህና ናችሁ? አለን። ደህና ናችሁ? እየተዘጋጃችሁ ነው? ዝግጅት ላይ ነው። እሺ፣ አቶ ዘላለም አንድ ገመድ መሬት እንደምዘራ ነግረኛል። ለዚች ማሳ ኤንፒኤስ ምን ያህል ዩሪያ ምን ያህል እና ምርጥ ዘር ደግሞ ምን ያህል እንደምታዝ ያዘጋጅተ ምን ያህል ነው በኪሎግራም ያዘጋጅተ ወይም ደግሞ በኩንታል ምን ያህል ነው ያዘጋጅተ? አዎ ጋሽ ምናልባት ያዘጋጀት ግባጀትማ ጥቁር ማዳበሪያ ዳብ ይኸው ሀያ አምስት ኪሎ ግራም አዘጋጅቻለሁ። ሌላው ደግሞ ያዘጋጀሁት ስንዴ ነው። ምርጥ ዘር ስንዴ ሰላሳ ሰባት ኪሎ ግራም አዘጋጅቻለሁ። ምርጥ ዘር ነው። ቀቀባ አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። እንዴት ከየት አገኛት? ምርጥ ዘር ናት። በግብርና ነው የመጣልን ነው። አሪፍ ዘር ነው። በቃ አሪፍ ነው። አሪፍ ተዘጋጅ። ያው ደግሞ የለው ዩሪያ ማዳበሪያ ነጩ ነው ያዘጋጀሁት አስራ ስድስት ኪሎ ግራም ነው። በኋላ በላይ ደግሞ ስለበቅ ሲበቅል ስለምዝራበት አሁን ይሄን አዘጋጅቻለሁ። አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። በቃ በዘር ጊዜ የሚዘጋጀውን ዩሪያ አዘጋጅተ ነው። በቃ አሪፍ ነው፣ ደህና ዘመታል። በቃ ሌላው ደግሞ ተጨማሪ ማዳበሪያ አዘጋጀት ቤርሚ ኮምፖስት ነው። ያው ከበጋ ያከማቸውት ነው ያመረትኩት ማዳበሪያ ተጨማሪ። አሪፍ ነው፣ በቃ ተጨማሪ ግባት። እሺ አቶ ዘላለም በቃ ያዘጋጃቸውን ግባቶች ኤንፒኤስ 25 ኪሎ ግራም አዘጋጅተሃል። ዘር 37 ነጥብ 5 አዘጋጅተሃል። እንዲሁም በዘር ጊዜ የምትጠቀመውን ዩሪያ ደግሞ አስራ ስድስት ነጥብ ስድስት አዘጋጅታል። እንዲሁም ተጨማሪ ግብዓት vermi compost አዘጋጅታል። በጣም አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው፣ በጣም የሚበረታታ ነው። ጥሩ ግብዓቶችን ይዘሃል። እስኪ ለእነዚህ መዝሪያ የሚሆን ቁሳቁሶች ካሉ እስኪ እንያቸው፣ እስኪ ካሉ አሳየኝ እስኪ ምን ምን ናቸው? አሁን ያው ዘሩን በአይነት አዘጋጅቻለሁ። አሁን የመዝሪያ የሚሆኑ እቃዎችን ደግሞ ሳኒዎችን፣ ሳፎችን አዘጋጅቻለሁ። ቤተሰቦቼ ነው በጥፋት ይዣቸው ነው ወጥቼ ወደ ዘር ነው የተዘጋጅተን። እሺ ዘሬ አሁን ያዘጋጀውን ግባትና መዝሪያ ቁሳቁስ አሳይተኛል። ሳን ይታየኛል፣ ኮርክ ይታየኛል። እና እኔ ነው የምጠቀማቸው እነዚህን ቁሳቁሶች። ይኸው ጋሽ ምናልባት ነው እንዳልኸው ያዘጋጀሁት ሳህኔ አንዱ የማዳበሪያ መቀለ እንትን ነው። አንዱ ደግሞ የዘር ነው አንዱ ሳህን። ኮርኪዋ ደግሞ የዘር መጠኑን በያዝ ለክተን በፍኛሽ ስንጥል አንድ ወጥ እንዲሆንልን ነው በኮርኪ ለክተን የምንጥለው። እሺ የዘር መጠን በኮርኪ እንደምትለካ ነግረኛል። እንዴት እንደምትለካ ልታሳየ ትችላለህ? ያው አንዷ ኮርኪ አራት ግራም ናት። የኔ እፍኝ የሚይዝ አምስት ኮርኪ በእፍኝ ይዛለሁ። ስድስት ሜትር ዘር ከፈለክ ማሳየት እችላለሁ። እሺ እስኪ ያሳየኝ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ይሄ ያው ስድስት ሜትር ይዘራልኛል። ያው በዚህ ልክ ነው እንግዲህ ዘር አሪፍ ነው። ግን ሁልጊዜ በኮርኪ እየለካችሁ ለመዝራት በጣም ስለምትቸገሩ አንድ ጊዜ የእጃችሁን የኮርኪውን ግምት በእጃችሁ አንድ ከያዛችሁ በቃ በቂ ነው። አሪፍ ነው። እሺ ዘሌ የማሳ መጠኑን እና የግብአቱን ደግሞ እያንዳንዱ የሚያስፈልገውን ግብአት አሳይተኛል፣ አይተነዋል። ስለዚህ ከፈርፈር ወይም ደግሞ ከመስመር መስመር ያለውን ርቀት ልትነግረኝ ትችላለህ? ይኸው ተመስመር መስመር የምትሆነው ይኸው የአሁኒት ድግሯ ቀጭን ያርገናት በጣም ጠርበን ቀጭን ያርገን ነው ሀያ ሰንቲሜትር ነው የምትሆን በቀጭኗ ነው ያሁና። እሺ ዘሬ ከመስመር መስመር ሀያ ሴንቲሜትር እንደሆነ ነግረኛል። እስኪ አሁን የዘሩንና የማዳበሪያ ጥልቀቱ ልትነግረኝ ትችል? ይኸው ንገረኝ። ዘር ከሶስት እስከ አራት ባለው ሳንቲሜትር ነው የምንጥለው። ማዳበሪያ ከሰባት እስከ አስር ባለው ሳንቲሜትር ነው የምንጥለው። በዚህ ልክ ነው ዘሩ እና ማዳበሪያው ከተገናኘ ሌላ እንትን ያመጣል የመቃጠል ጉዳይ ስለሚያመጣ በዚህ ልክ ነው። እሺ ዘሌ የዘሩን የግባቱን ጥልቀት እያንዳንዱን ነግረኛል። ው የዘርና ዘርና ማዳበሪያ ው መገናኘት ስላለበት እሱን አይተናል። አሁን እስኪ በተግባር እየጣልክ እስኪ ልታሳይ ትችላለን? አዎ አሳያለሁ። አሁን ከዛ በቅድሚያ ግን እዚህ ጥላ ስር ው ላቀላቅለው ነው ዳቡና ማዳበሪያውና ሁሬውን አሳያለሁ። ዘርጋ ዘርጋ አርጉ ወደሱ ቀልበስ አድርገዋል። በደንብ አዋሩት። በቃ በደንብ ይጓል። እሺ፣ በቃ በደንብ አዋሩት። በደንብ መቀላቀል ስላለበት በቃ ይገናል። pode responder de Banca, banca. Câncer, câncer, eu, eu, eu, eu, casamia, eu, aí eu, በቃ በደንብ እንግዲህ ተዘጋጅተናል። እኛ ተቀላቅሏል። ለሁሉና ዳቦ የዓለም ማዳበሪያ ያዥ ትትናው ዘርያዝ፣ አንቺ ደግሞ ከኮምቦስ ያዥ ትሩንጎ። በቃ እኔ በሬ ችልም በቃ ነው በቃ እንሂድ በቃ ያዝና ነው ያው እኔ በሬዎችን እንዳ ተከተሉኝ ጣሉ። አይ ነው በቃ ጥሩ። አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። ሲውና የጎጃም እንትን ገና ገና ገና ምን አይተሽ ልትያለሽ ገና ገና ገና ምን قنا قنا قنا ويمرط الحماريم لمام يدحجني يمانيا وعود ما يمار مدعابني نيشبل البرنتان وطالب ورقي نعير وتسمعني سو من عافقي እሺ ዘሌ በቃ አዘራሩን ምናምን በቃ ወያየን ነው። እስኪ ከዚህ በኋላ ደግሞ እስኪ የዘር ጥልቀቱንና የማዳበሪያ ጥልቀቱን እንይ። እሺ አሳይ ካልሽ ምናልባት እስቲ ርቡቅ ብለን እንየው የጥልቀቱን በእስኪ እስኪ ይኸው አሁን ማዳበሪያ የምጥለው በዚህ ስር ለስር ነው፣ በዚች ነው በዚች ዘር ደግሞ በአንጓ በዚች ስር ለስር ነው። ይሄኛው ለኛው አፈር እንትን ሲል በዚህ በጎን ነው እንትን የሚለው በታች ባለው መስመር ነው የምጥለው። ዘሩ ይኸው እዚህ አርፏል። ማዳበሪያው ስር ዝቅ ብሎ የሆነ ነው የምንጥለው። እሺ ማዳበሪያው በዝ ነው የሚውለው። አዎ ዘር ደግሞ እንግዲህ በዝቻ ነው። አሪፍ ነው። በቃ እሺ፣ በጣም አሪፍ ነው። ዘርና ማዳበሪያው እስኪ አልተገናኘም። እስኪ ከዚህ በኋላ ደግሞ እስኪ የድግሩን ስፋት ያው የድግሩ ስፋት 20 ሳንቲሜትር ነው የሚሆን። ያው አሁን ስንዝር ናት በጣም የተላገች ናት። በቀጭኗ ነው ከበገው አሁን ልዩነት አለ የዘሩ ድግ። እሺ ዘሬ በቃ እስኪ ሜተ ስል ያስኩኝ እስኪ እንየው እስኪ እንዴ በጣም አሪፍ ነው። በቃ በጣም ባሪፉን ነው የሰርተው። በቃ ትክክል ነው። በቃ ምርጥ ነው። በቃ አሪፍ አሪፍ እሺ ዘሌ ብዙ ነገር አሳይተኸኛል። የግብአቱን መጠን፣ ዘሩን፣ ኤንፒኤሱን፣ ዩሪያውን እና የዘር ጥልቀቱን፣ የማዳበሪያ ጥልቀቱን እያንዳንዱን ነገር አይተናል እና አሁን ደግሞ በመስመር እየዘራ ነው። እስኪ አሁን በመስመር በመዝራት ምን ጥቅም አግኝታል? ያው በመስመር በመዝራት የማ የምጠቀመው ጥቅም አሪፍ ነው። ዘር ይቆጥባል፣ ማዳበሪያ ይቆጥባል፣ ለአረም ምቹ ነው። ሁሉ ነገር ለተበይም ቢሆን በመስመሯ ልያሉ ምርታማ ጨማምሩ ላይም በጣም ልዩ ነው። ቀደም ስንዘራ ብትን ለአውሬ ለምር የምንሰጠው። አሞራ ወፉ ይለቅመዋል። ይሄ በደንብ እለቱን ይለብሳል። ምርቱን የጠበቀ ምርት ይሰጣል። እሺ ዘሬ በቃ ጥቅሙን ይነግረኛል። እስኪ አሁን ለአርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለህ? እኔ ለአርሶ አደሮችማ የምመክረው ምክር የወቅቱን ጠብቀው እርሻ እንዲያርሱ፣ በወቅቱ ዘር እንዲጠቀሙ፣ በአዲስ ዘርም በወቅቱ ማዳበሪያ በወቅቱ ደግሞ በመስመር ተጠንቅቀው እንዲጥሉ ነው። በወቅቱ አረምም እንዳይበለው ክትትል ቁጥጥር እያደረጉ ተዘርቶ ትቶ ማለት ብቻ ሳይሆን ተበቀለ በሬ ሁላ መፈተሽ በወቅቱ ተከታትሎ ሰብሉ ሲደርስ በጥንቃቄ ወደ ጎተራ ማስገባት ነው። አርሶ አደሮች ምክር ምስ እሺ፣ ዘሬ ጊዜን መስዋዕት አድርገህ በቃ ይህን አሰራርህን ምናምን በደንብ አድርገህ አሳይተናል። አሁን ሌሎች አርሶ አደሮችንም ምን ይል ደግፍ ደርስ ስለሆነ እናንተም ወደ ስራችሁ ቀጥሉ። በቃ አመሰግናለሁ። ቻው። እሺ፣ በቃ በርቱ። እሺ በሉን ጣሉ ጣሉ ተከተሉ ስንዴን በመስመር ስንዘራ መተግበር ያለባቸው ዋና ዋና ነጥቦች፣ አንደኛ የስንዴን ማሳ ስንዘራ ወቅቱን በጠበቀ ከሶስት ከአራት ጊዜ ደጋግሞ ይታረሳል፣ በአራተኛው ይዘራል። ሁለተኛ ለአንድ ሄክታር 150 ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ 1.5 ኩንታል ምርጥ ዘር መጠቀም መቻል አለብን። እንዲሁም ከመስመር መስመር በ20 ሴንቲሜትር ርቀት መዘራት አለ። ሶስተኛ ዘር በምንዘራበት ጊዜ ማዳበሪያና ዘሩ እንዳይገናኝ የዘር ጥልቀት ከ3 እስከ 4 ሴንቲሜትር የማዳበሪያ ጥልቀት ደግሞ ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር መሆን አለ። አራተኛ ለአንድ ሄክታር የስንዴ ማሳ ኤንፒኤስ አንድ ኩንታል ዩሪያ ሁለት ኩንታል የሚያስፈልግ ሲሆን በዘሩን ስንዘራ ኤንፒኤስ ሙሉውን ዩሪያውን ደግሞ አንድ ሶስተኛውን ከኤንፒኤሱ ጋር ቀላቅለን እንጠቀማለን። ቀሪውን ሁለት ሶስተኛውን ደግሞ ዘሩ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ውስጥ ሁለተኛ አረም ከታረመ በኋላ እየኮተኮት መጨመር መጨመር በመጨረሻ በመጨረሻ ለአርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት የስንዴን ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር የተለያዩ ግብአቶችን በፓኬጁ በመጠቀም ኤንፒኤስ፣ ዩሪያ እንዲሁም ምርጥ ዘርን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ መቻል ይኖርባችኋል። አመሰግናለሁ።